Äh, einen Moment, Ich muss noch jemand fragen. Judge? Judge? Ähm, bei Erebus, der zielt doch nicht. Doch, der zielt. Nein, das offizielle Ruling ist, dass der nicht zielt. Doch, der zielt. Nein, der zielt wirklich nicht. Doch, ich spiele das Deck selber und ich weiß ganz genau, der zielt. Nein, oh, ich will Head Judge. Hä, hey, geht das eigentlich? Ich fahr mal eben. Judge? Ja, sofort. Judge? Judge? Judge? Ja, gleich sofort. Ja, bin, bin sofort bei Ihnen. Sofort, warte. Äh, Effekteschleier auf deinen Raven. Ähm, warte mal. Darf denn Endphase jetzt überhaupt melden? Äh, Judge? Äh, hier, ähm, wenn ich mit Effektverschleier Raiden annulliere, ähm, darf deine eine millen? mill? Ähm, you can send the top two, zwei. Äh, ist nicht meine Sprache. Ich hole mal den Kollegen, der übersetzt das dann ganz schnell. Mm-hmm. Aha. Sicher, dass du es darfst? Ähm, ja. Ja, spiel weiter. Okay. Judge. Judge. Ja, tut mir leid. Boah. Judge.